上します、はあはあ、いい温度になるねシナモン人間がここにいたんだ これは新しい新しい。ゴロゴロゴロゴロよ。ゴロゴロあっゴロゴロ。下に向かってゴロゴロ。あでもあお。幸せだ。幸せだ。あれちょっと山登りできない。山反対回り。上から。あそっか。ローラーが。

け吹け吹けいい感じまだこれからでしょだいぶ場が良くなりましたよ、 ジやばいよ、めっちゃ強いね。で、雪をこっちから出さなきゃいけない。かき出す。平ら平らにしたいんだけど、えっと、ポイントは、イグルーの強度、強さが増すんですよ、このプレスによって。だから、えっと、雪がキュッと キュッて詰まるイメージで上からまっすぐ地球に向かって地球に向かって踏みしめてくださいアーシングアーシングアーシングアーシングそうそうそうマイヤヒーマイヤホマイヤホマイヤハマイヤヒーマイヤホマイヤホマイヤハハ ざいますあいえこの木を回ってるのはあ、いいあよったはいえっと抹茶抹茶 <laughs> <laughs> <laughs> そうそうそううわああオッケーおっとこれ私があ倒れたちょっといい帽子かぶってもらったこれショートケーキでしょいちご OK よもう終わりイエーイ ですうわ真っ暗うわ雪降った青森らしくなってきたよーメリークリスマス青森よー Yeah.